Төвшөөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг хэлж байна. За тэгээд э, өнөөдөр орой одоо Монголд бол орой Австрт бол өглөө орж байгаа учраас э, хэммэн төвшөө маань бол өглөөнийх нь зоогийг барьж байна. За тэгээд <laughs> Ярмгийн дэнжээс одоо очроо маань байна. Австри Вен хотоос Вен хотын аль дүүрэг юм бэ? Төвшөө. 10 дугаар дүүрэг. 10 дугаар дүүргээс одоо төвшөө маань байна. За үндэсний цэцэрлэг төрөлнгээс төвшөө миний бий байна ингээд бид гур бол гурван сэдв сөхөж ярихаар болвол эхэлсэн байна. Тэгэд өнгөрсөн э, нөгөө подкастын комментиг үнсэж чи намайг тэгсэн штэ. Хэн нь эхлэхгүй гэж битгий хэлээ. Тэр чи амар ядаргаатай шууд эхлэе гэж тэгээдсэн. Тэгэхээр шууд юрөөсөө очроо эхлүүл яадаг. Шууд эхэл. <laughs> Сэдвээ. Бүр тийм үү. Очроогоос дандаа ихэлж энэ гэж бичсэн байлээ шүү. Харин тийм байлээ. Тэс юм уу? Бэ. Аа. Юм юм уншаагүй юм уу? Үгүй шүү дээ. <laughs> Үзье хөөе. Тэрийг бол яг очроо дандаа ихэлж Хурдан шийдэхгүй бол болохгүй л гэж. Очроо нэг шийдэл зарцсан шүү дээ. Очрох гоё сэдв хөндөх юм аа. Очроогоос эхэлж ивэл яасын гэсэн улсууд байх юм. Аа худлаа. Одоо ч гэсэн. <laughs> Одоо инста талаар ярьсан шин ачи. Учир нь ер нь дандаа их хийсэн дээр л гэл тиймэрхүү юм битсэн байлээ. Аа. Тэ. За би эхлэхэд асуухан ч гэжтэй зүгээр нэг өчтөр нэг фейсбુક дээр миний албаар юм бич үзгүй юу? За тестлээ. Тест тестлэх гэж таашаа тийм гид бас дургу үрээд ирнэ. За. одоо ингээд бүгдээрээ ингээд э, карантинд орцгооцсон те өмнө ингээд корона эн чинь манай Монголын хамгийн анхны одоо юм яг юм карантин байгаад байгаа шүү дээ. Дотроо алдаад ингээд карантинлэгдэж байгаа үе шүү дээ. Өмнө нь болохоор яг хуу бар, ресторан одоо юу гэдэг нь тоглолт Тэнэ коронотой холбоотой юм ярьсан чинь цаанаасаа дууг нь авчлаа шүү. Харин тэгээд ах шиг байна те. Тэр сте төшөө. Чамаа короно гэд ярьсан чи шууд цаанаас нь фейсбુકээс дууг нь хаагаадах юм. Чи ковид гэж ярьлаа юм уу? Өсцгөө болвоо ч юм хөрс өхөнтэйгээд. Хүрэлс өх гэж хэлхий бол дүрсэн шууд хаагдана гэдэг байгаа юм зү. Тэгвэл коронавиг бол дуун хаагдаа тав. За одоо орж ирж байна уу? Одоо ороод ирсэн. Яа таслаад байна. Тоор ч бүр өстө хорхон хөдөлтөл юм идэх юм аа. Тэгээд Теслч э, үз Теслч яах вэ? Сая юун дээр явж байгааг хацч юм миний яриа. Аа нэг Facebook дээр нэг юм тавьсан гэд. Өчнөө юм ярьж байгаа тэрнээс эхэлж юу яачиж байгаа юм бэ? Аа асуултаа асуувал барь хариултаа авах хэмжээний цаг өнгөрч байна. <laughs> Тэгээд Facebook дээр бас тавьж үзлээ. За. Тэгээд э, яг энэ ч нөгөө корона э, чинь ер нь бол яг манай Монголд одоо анх удаа ингэж карантинлэгдэж шүү дээ ард түмэн тийм ээ. Өмнө нь болохоор тэгж after карантинлэгдээг үстэй. Одоо 4 жилийн 2 сард 1 сар 1 сард болохоор яг баар ресторан хаагдсан л болохоос ш ерөнхийдөө бол хөл хөдөлгөөн болвол маска зүгэл юугаа барай явж исэн тийм ээ. Тэгээ би яг өчтөр гинт ингэ бодохгүй яг ингээл Э, нөгөө гадаадд гацц тухайн үед нөгөө гадаадд гаццсан монголчууд чинь нэг хэсэг аюу хэцүү байсан шүү дээ. Яг хоо Монголд байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө ойлгохгүй те. Тэгэл тэнд чинь одоо юу гэдэг манай жишээлбэл Сан Франциско чинь аяллаар ирсэн тэр хүмүүс ажил байхгүй тэгээ банк нөгөө буудалд мөнгө төлөөдөө чадахгүй те. Тэгээ дээрэс нь 2 3 хүүхэдтэй тэгээ Сан Франциско ч өөрөө одоогоор дэлхийн номер 1 өртгөөр номер 1 болцсон одоо хотод ирсэн тэгээд мөнгө төгрөггүй болцсон харийгээ тарьж чадахгүй байхад нь яг нь манай Монгол зарим л да зарим монголчууд чинь одоо наана үлд үх те тэгэл яах гэж та нар явсан хогч нь цутааж яваад те та муу вируснууд битгий наайда авчиргээл нэг үгийн мухагаар хэлээл тийм ээ. Аа. Өөртөө гол дортлох гомдоогоол тийм. Аа. Тэгэл тэр үг нь ерөөсөө надад ерөөсөө мартагддгүй байхгүй юу? Одоо нөгөө хүртэх ёстойгоо хүртцгээ гээл те. Айгүй муухай бас. Тэгэл тэр үгэнд айгүй гомдсон байж би өчтөрш өчтөр урж өчтөр өглөө гээд босон гутлаа ярина. Яг тэр хийсэн үг нь буцаага хилдэг бохгүй хүмүүст. За. Гэсэн дээр ууралж байгааг нь намайг харааж байгааг нь юу юу юу ч хэмээн мэдхгүй байт. Бөөлн болсон шүү дээ. Тэгэл одоо бодлоо бас жоохон гомдох шиг одоо. Аа яах ч тэгээд яг зүгээр одоо хэдэн сарын өмнө хийл би зүгээр бодож үзэхгүй тэгээд гаццсан мөн гадаадд гаццсан монголчуудаа нэг тэгж хэлж ирсэн хүмүүс одоо бас яг өөрсдөө ингээ хэцүү гэдгийг ингээ мэдэрч штэ тэ 21 ингээ 14 хоног баг ингээ 20 хоног ингээ гэрээсээ гарч чадахгүй ажил хийж чадахгүй тэ одоо махаач авч чадахгүй одоо бид нар чи эх орондоо юм хэцүү байхад бүхэл бүтэн тэр өөр улсад ингээ карантинлэгтаад 20-нд байсан тэр хүмүүс бас л хэцүү байсан байгаа гэж нэг хэлмээр санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхгүй тэгээд одоо нэг юу чинь тухайн үед чи ингээд гадаад руу гацсан монголчууд чи хэцүү байгаа. Тэгээд нэг тайтгар хийж нэг Facebook орж байгаа юм. Монголд мань юу болж байгаа бид нар татчих болоо гэж нэг Facebook ингээд орохоор нөгөө Facebook байгаа хэдэн монголчууд нь хараагаал те. Ингээд улам сэтгэлээр унгагаад ингээд нэг цөөх хэдэн монгол очоод би бинийгаа хэмлээл их муухай байсан үйл дээ. Аа. Яг нэг гинт тийм орж ирсэн дээ. Одоо энийг бол асуулт болгож тавих нь цаашаа юм. Тэгээд нэг ойрд болсон юм а ярьчаа гэж. Аа. Тийштэй. Ер нь бол тэгээд асуултаа одоо 2-1 Аа. Би зүгээр яг чиний тавьсан постыг харсан л да. Аа. Тэгээ яг энэ дээр ингээд харахад бид нар яг нэг тийм аа яг өөрийнхөө бие дээр тулж ирэхээрэл яг зовлонгийн ойлгодог арт хүмүн юм болоо да гэж би л хувьтай бодсон. Аа бит хоёрын бас адилхан тохиолдсон үйл явдал дээр хүртэлтэй яг өөрсдийнхөө бие дээр тулсан хүмүүс л яг тэр зовлонгийн ойлгож байгаа. Эсвэл бол хүн болгон ингэдэг юм уу? Гэтэ бол гадны иргэд бол зүгээр ингээ хараад тахад бол одоо хүн өөрийнхөө зовлон бичгэд нөгөө хараад зүгхээс илүүтэйгээр тэрийг айгүй ойлгож тэр хүнийг дэмжсэн талаас нь айгүй бичдэг юм шиг надад харагдсан шүү дээ. Ингээд яг ингээд тэр постыг ингээд бичээд тэр доор нь ингээд э, за нэг 50 50% таа 50 нь өмөөс нь 50 нь муусан юм байгаа даа байхгүй юу? Аа. Тэгээд яг ингээд тэмцэртэй яваад байна заа. Гэхдээ ингээд за ингээд нэг хүн сайд нь нөгөө төгн үзэл бодлоо айлээ. Нэг нь сайд яам бол ингэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би аваад чи бүх сайн гэсэн постуудыг устгацдаг байхгүй юу? За. Тэр чи дан одоо ингээд хараалын пост үлдэн ш тэгсэн чи нүгээр ингээд тэр чигээр хараалж бүр айгүй хурдан хугацаанд. Тэг би бас бодлоо энэ бас ингээд хүнд бас нөлөөлдөг юм байна те. Яа ингээд тэр пост руу ороод жоохон комент нь уушгүй бүгд хараалах боломжтой тэр хүн шууд дотроо одоо юу гэдгийг одоо тийм муу юм бодолоо юм чи ингэсэн байж штэ гэл тэгэл хараалаа сэтгэлээ бичиж явчихсан юм байна гэж бас өчтөр харлаа. Чиний ганц постоор монголчуудын тарихаар зүгээр шатар тоглолцсон юм шүү. За төвшөөд ямар бодол санаа вэ? Төө ямар ч бодол санаа байх одоо гэж юм энэ нэг хэрэгтэй хэрэггүй юмдыг оролцдог шүү дээ. Би тэг хүмүүс ч гэсэн хэлмээр л үед ер нь хэрэгтэй хэрэггүй юмд битээ оролцож чааш. Өөр төртөйлгүй бол тэр гадаад та гацж байгаа үнийг хараагаад авах хэрэг юу байгаа тийм ч дээ. Аа Иргэнэ хөрөвдөж сайн хүн болохгүй л тэг янз бүрийн бичээд авах хэрэг юу байгаа нь тус нэмэр болж чадахгүй л бол тэгэл шимээгүй хүн байдсан дээр үсттэй. Энд дээр нэг юм болгон дээр л нэг үзэл бодлоо илэрхийлж нэг сүртэй сүртэй урт урт юм бичсгээд авах хэрэггүй үсттэй л гэж боддоо шүү дээ. Цинклийн манлаа болохгүй л тийм үсттэй. Тэ ер нь бол тэгэл явахтай цинклийн манлаач байна уу юу ч байна уу бас хүн нэг нөө нэг юу гэж юм л надад бодогдоод идэв штэ нөө бас нэг ярих юм байдаг ярихгүй юм байдаг тэгээд тэр үг шиг л тэгэл юм болгон дээр өөрт ямар ч хүртээлгүй багт ч юм уу орж илүү өглөөл тэгэл тэр чин тэгэл одоо ингээл нэг үргэлжилсэн нэг заава хэрүүлэл болно гэжтэй. Аа. Арчилсан нийгмийн иргэн үгээ хэлж үдэл бодлоо илэрхийлэх гэсэн юм аа гэж бүгдээрээ орж ицгээгээл ингээл тэр ч зүг байна, тэр ч буруу байна, чи сайн, би ч муу зүгээр тэгж яхаар зүгээр ором орноо цэвэрлээд хоол моолоо хийжсэн дээр үсттэй. Их өөрт хэрэгтэй те. Аа. За тэгвэл яриагаа дуусгахгүй одоо бүгдээрээ хэрэг туршлаад яах вэ? Тэгээд яг одоо нөө нэг хэрэгтэй юмн дээр дуурч чадахгүй байж тэгэл нэг болсон болоогүй тийм юмн дээр л их л ягаад идэв юм шиг санагдаад идэв шүү дээ манайхан. Аа тэгжил надад бол тэгжил санагдаад идэв шүү дээ. Хэрэг яг хэрэгтэй зөв дуурах юм дээрээ дуурахгүй байж нэг тийм явган хэрүүл хүний нэг хувийн амьдрал тэ бүр нэг ямар ч хідж хамаагүй нэг тийм тийм хүн ер нь тэгэл хоомдол дуртай байд юм шүү дээ. Тэгэл хүний нэг хувийн юм юм за тэр тэгж ууч ингэж согтчаа гэх юм бол бомбоноор ороод үуч яваад тахта яадаг юм гээл ингээл Тэгэл нэг бөө хөрүүл уруул болдог үстэй одоо тэгэл ер нь хүн оо муу яано тэр одоо хинт ямар хамаа байна. Мэдхгүй мэдхгүй байна одоо нэг тийм юм юм тэгэл хараал уншуул уншичаал тэгэл өнгөрөөдөг штэ тэгээд нэг жоохон инээдтэй юм байх юм бол юм юм бичвэл биччихэл нэг инээмээр санагдвал инээчээл тэгэхээр шиш одоо тэгээд нэг аамир тэгэл тэрэнд орооцолдоол алуу гадаадад гацсан зүг буруу одоо гацж байгаа хүмүүсээ өрөвдөөд уйлцгаа энэ төр гэл нэг тийм юм юм яриад тийм штэ. Аа гацаагүй байгаануудаа баяр үргийч гэдэг юм уу тэр дэргүй хүн тэн зовж явахд чи юу ч хилээл тэгэл зовлонгийн нэмгүүлж чадахгүйгээс хойш амаа амхаал байжсэн дээр үст те үнэхээр тусалж чаддаг нь тэгэл тусалмаар болов туслаал те тэгж чадахгүй бол тэгэл нэг хэрэгтэй хэрэггүй шалтар болдор юмд ороод цэлдоод хэрүүлийн л нэмэр авах л гэж боддгоо шүү дээ маань төвчөндөө тэгэл нэг тийм л юм л бодож юм доо Одоо ч гэсэн ингээл гадаадад хацаал яаж байгаа хүмүүс зөндөөл байна шүү дээ. Энэгээр ч гэсэн зөндөөл биш шүү дээ. Орон байраа хүлээлгэж өгөхгүй чартерт багтах гад нөө нэг э, нийслэг мэслэгт магтсан байж байгаа хойшлогдсон юм уу да. Аа. Хүлээлгээд өгцөн одоо тэгэл энэ тэргээр явж байгаа хүмүүс байна гэж хэлжлээ. Тэр чинь ямар сайхан байх вэ тийм үстэй. Хичнээн найз нөхөд байсан ч гэсэн айл айлаар тэгэл хизээ буцаж нисэх нь тодорхойгүй бүх юмаа баг гэж бодсон. Тэгэл э, хэцүү байгаа л да. Тэгээд айл ер нь тэгээд таньдаг ч таньдгүй ч айл том мөн гэдэг чинь бас л эвгүй байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо хизээ явах нь тодорхой гүчнөө хоног айл өнгөрүүлэхээр чи ямар сайхан байх юм бэ тэр өнгөт юм шүү дээ. Тийш. Наа захын асуудал л тийм л асуудал шүү дээ. Тэгээд нэг айл байгаад гон чинь одоо ядахтаа өөрөө идэж уух юм уу аавч гэдэг юм уу тэгээ нөгөө таван төгрөг нь байхгүй ажил төрөл нь байхгүй бүх юм хасалт хийлэгдсэн барьцсан болохоор чинь тэгэл ямар л олиг байх вэ? Тэгээд гадаадад амьдэрсэн амьдэрж исэн ч юм уу хүмүүс бүгдээрээ л энийг бол мэдчихэл байгаа ойлгомжтой. Бичүүгээр нь байхгүй бүх юм зогсооцсон байхад тэндээ өчнөөс ар байгаа гэвэл ямар сайхан олигтой жаргалтай байхад тэнийх гоё газар алингаа алтаал байна үстэй тэр чи айлд одоо ажил хийж болохгүй яачж болохгүй өдөр болгоно юм уу элчин бэлчин дээр очиж асуудаг юм уу яадгийн тийм ээ нөгөө нэслэг юу болж ийн гээл нэг өргөдөл цаас үзэлтүүд ч юм уу тэгэл явж байгаа л үүтэй Тэгээ нэг мэдчих чадахгүй юмд бол нэг илүү дутуу юм яриад байх хэрэггүй санагтаад идэв штэ. Аа. Татэ болё гэж одоо тэгээ ингээд өглөөд ивэл өглөөл ахаар шинж. Э, төвшөөгийн сошиал хэрэглээг нэг сонсож үзье л да. Чи ер нь яг сошиал дээр ямар ямар аккаунтуудыг тэгээ хин хинийг дагдаг тэгээ хин энтэй үзэл бодол ер нь их илүү таардаг юм. За яг үнэндээ тэр сошиал дотор надад нэг дагаад ирсэн хүн бол алгаа. За. Тэ. Тэгээд нэг үзэл бодлооч хүнтэй тааруулах гэдсэн ч юм болго. За тэгээ миний нэг Facebook дээр байгаа юмнууд э, юу байна нэг хитэн дуучин муучин байгаа бах та нэг дуу муу байна уу тэгэл нэг хитэн битсэн шүлэг хүмүүлэг маань тэгээ нэг ганц нэг зураг мургал байгаа бах тэгээс шээс би ч нэг их амар бичний шүлэг мүлгээл тавиад идэг болохоос биш нэг үзэл бодлоо илэрхийлээл хүн амтан дагаал тэгж мэгж байгаа байхгүй байна л да. Тэгээ миний Instagram Instagram ч гэсэн нэг дагж байгаа хүмүүс байхгүй хол юу анх нэг жахад нөгөө нэг найзуудаа дагцсан байсан. Тэгээл тэр мөрн л дагцсан хэвээрэл байгаа бох. Сүүлийн үед Instagram дээр их стори хийдэг болсон. Стори их ч бас гоё юм билэн шүү дээ тий. Ааха манай эхнэр л намайг хиймий гэж тэгээд идэв байсан. Тэгээд би нэг тоод өчгүй байсан чинь тэгээд сүүлийн үед нэг жоохон хийгээд аа тэгээ бас нөө нэг хэрэгтэй хэрэггүй юм бас их хийж ийна гэдэг стори дээр чинь. Юу хамаагүй тавиад ингээд. Би ч бас буруу л гэж юм. Биш тэгэл одоо за яах вэ шиг шиг. Миний л инстаграм юм чинь тэгээ бурууч байна уу, зөвч байна уу тэгэл юу хамаагүй тавиал тэгэл байж идэг шүү дээ. Миний нэг сошиал хэрэглээний тим л байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг их юм юм руу гүн гүнзгий ороод авахгүй тэгсийгээл нэг. Аа Аа тэгэл нэг хүү амтнд одоо нэг сайхан юу л юм уу да? Нэг гар утс гэдэг шиг нэг сайхан холбоо өргөл юм юм да. Тандаг найз нөхөдтэйгоо ярьчдаг. Бас чуулн амар болчих тий. Тэгээд сайхан нэг утас муцаар яриадхан байхгүй шүү. Сайхан чат матаар яриад эсвэл болоод нөө юм уу ма бичээд үлдээч чинь. Тэгэхээр нөгөөдгөн буцаагаад нэг унтчихад ч юм уу хариу хүрээд ирэн ч гэдэг юм уу. Тэр тал дээр л тэр тал дээр л юм маань их ашигладаг бахаа. Тэгэхээр нэг их юм постлж мостлол хүн амтан дагаж магаал тэгээд исэн юм бол байхгүй. Юу гэж дагд юм бэ? Тэгээ бас хэцүү байлээ тэр чинь. Саяхан миний Instagram дээр саяхан гэж одоо бас тэгж байгаа хаа. Ороод үзэхээр бүү Jennifer Lopez зүгээр битүү гараад лай боллоо шүү дээ. <laughs> За яагаад? Мэдгүй одоо энэ Jennifer Lopez чи хэдэн хаягтай юм бэ? Өөрийнх нь хаяг байх шиг байгаа. Тэгээд нөгөө фанатуудынх нь бүр 9 шидэ хаяг байлээ. За За тэгээд би чи сая дэлхийн одыг инстаграмаараа блоклоод тааллаа. <laughs> Болж байгаа юм уу? Нэр энэ үжиж байгаа хүмүүс байна уу? Энэ дэлхийн одыг блок гэсэн хүн байна уу юу? Би чи Jennifer Lopez баруун солгоогүй блоклоод. Ааха. Одоогоороо үжлээ. Одоогоороо үжлж Jennifer Lopez-ийг би блокосоор л байна. Тэр зөндөө хүмүүс байна. Гэхдээ яагаад чам дээр тэгж авир гарч ирээд байгаа юм? мэдхгүй тэр одоо яах гээд байгаа юм ярьж байгаа аливаа мессеж өчж байгаа юм алга над руу. Тэгсэн мөрцөөс Instagram Instagram нэхээс битүү Jennifer Lopez. Йоо ёо. Би баг 20 30 хаяг очроо харин зөв харагдаж шин гэсэн шиг ороосын. Йоо. Чи сая ороокийнхоо зургийг тавьж байгаа ч <laughs> Jennifer Lopez-ийн баг 20 30 хаягийг блок боллоо шүү дээ. Тэгэл энэ нэрээ сонсож байгаа хүмүүс байвал энэ дэлхийн одуудаас блок хийжсэн хүмүүс байна уу? Тэгвэл ямар одуудыг блок хийсэн бэ? <laughs> Би араас нь орж өчөж хааж үлдчихэж байгаа өөрөө блок хийсэн. <laughs> Зөө зөө. Очрогийн сошиал хэрэглээ юу вэ? Ер нь юуг төлөх вэ? Ямар аппликейшнийг төлөх вэ? Ашиглаж байна. Бас нөгөө төвшөөшөг бас дэлхийн од модыг блок хийж байна уу? Аа э, Гүү гүү. Гол нь бол Instagram-ыг одоо бол хэрэгж байгаа. TikTok-ыг ойрд бол нэгэн самарч байгаа. Яг өөрөө яг хийх зориг байхгүй ч гэсэн TikTok-оос айгүй их санаа авдаг. Зураг дарах, видео хийх санаануудаа тэндээс авч ийн. TikTok-т бол бас хүчтэй орсон. Тэгтээ орохдоо зөвхөн одоо нэг юм хардаг тийм ээ. Аха. Үзэгч тийм юм байгаа. А Instagram-ыг тэг үзэгч. Тэгтээ сайн үзэгч шүү. Ер нь бол ихтэй үзэгч. Бүх үзсэн видеон дээр лайк дардаг. Аа Аа. Гой юунуудыг шеэрлдэг ч юм уу те айгүй ихтэй. Аа, Instagram-ыг олонгууд л э, Instagram-ыг бас их хэрэгэлдэг. Ер нь бол э, нэг хідэн хүн таагдаг. Тэгэл тэтрээр юу байна, яаж юм, ийж юм, юу хийж юм гэсэн тийм бас хүний хэрэгтэл дурлах юм да бас. Аа. Тий, а Facebook-ыг бол нэг айхтар хэрэгэлдэг Монгол хүмүүс юм уу гадаад хүмүүс юм уу шүү дагдаг хүмүүс нь. Би би нэг ч гадаад хүн дагдаг шүү дээ. Доод мод ч байдаг юм юу байдаг. Гэтэ яг нэг юм зураг мурагч видео хийдэг гаруудыг бол бүгд ингийн даагана. Тэгэл гой гой бас гадаадын аккаунтуудаа фитнес байна, спортос гэвэл фитнес байна. Тэрнээс ш сакс хүл бөмбөг гэдэг юм бол тагдаг шүү. Ааха. Тэгэл ер нь нэг жоох нэг юм одоо юу гэдгийг Instagram дээр бол нэг жоох нэг тийм актив байгаад идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг жоох юм одоо ингэж юм тэгж юм гэдэг бас ядчилнгээр мэдээлэл авчгаар тий. Одоо жишээлбэл одоо идрэгийн юу шүү дээ. Instagram аккаунт шүү дээ. Амар юу шүү дээ тий. Одоо ингээ тгий ингээ тгий. Аа нөгөө бүжигчин төөгөө юу шүү дээ. Төөгөө шүү дээ. Бас тэрний Instagram ч бас ингээл айгүй тийм ихтэй. Тиймэрхүү аккаунтуудыг их дагах дуртай. Аа а фейсбуукийг би өчтөр өглөөс авахлаад орой хүртэл би зэгцэлсэн. Үнэхээр барахгүй байлаа хүн хасаад хасаад 4300 болгосон. Тэрийг би бүр нэг 1000 руу аваачих гэж би бодоод байна. Гэтэ өчтөр ямар ч хэлсэн хэрэгтэй хэрэггүй группүүдээс бүгднээс нь гарлаа. Одоо нэг 20 хэдэн групп дотор л байлаа. За хэрэгтэй хэрэггүй нөгөө лайк дарсан пэйжүүдэн тэндээсээ бас их юм гарсан. Тэгээ уг нь бол шинэ Facebook хаяг нээчихье гэж бодсон. Тэгээд өмнөх зургнууд нь байхгүй болчихоор бас жоохон харамсалтай юм шиг санагдаад зүр зэгцлэхэр шийдсэн л дээ. Аа. Тэг. Ер нь хэрэгтэй хэрэггүй. Өчтөр бол би гэхдээ одоо энэ нүгүү хэлэхэд царай харж байгаа л бүгд ингэ хассан шүү дээ. Аа. Тэгээ яж байгаа тэр комментны дор дандаа царай мотой хүмүүс хараад битсэн. Гит бүр дургуу гээд. Гит дургуу өрөө бүгдгийн зүгээр док хийх юм гээд авсан. Амар зөвлөгөө царай шүү. Жиг зөвлөгөөс их зөвлөгөөс өгч тэр үү. Зээ зээ. Тэгэхээр энийг сонсож байгаа улсууд байх юм бол та бүхэн бас өөрсдийнхөө сошиал хэрэглээгээ бас нэг бидэнтэй хуваалцах юм бол энэчнээс чинь бас бид нар гоё санаа авч болохын шин зүйл те. А дээрэс нь бас очроошгүй ингээ гоё яг энэ цаг мөчийг ашиглаа гэртээ уудаад байгаа бол бас нэг сошиал цэвэрлэгийг бас хийх юм бол илүү бас үр дүнтэй. Ер нь бол тэр нөгөө босон болоогүй болоогүй группүүдийг цэвэрлж явах хэрэгтэй юм билээ. Тэр группүүдээс янз янзын юмнууд тэгэл одоо заримуд нь хүчээр оруулж моруулсан ч байх шиг тэгээд тэгэж өөрийгөө гоё одоо эн чинь яг үнэндээ бол эн чинь сошиалор дамжуул бид нөгөө мэдээлэл авж байгаа. Тэгэхээр би ямар группт нэгдсэн байна, ямар улсуудыг би дагцсан байна. Яг тэр улсуудыг шеэрлж, нийтэлж байгаа тэр юмар миний мэдээлэл авах одоо юу маань ингээд тойрог маань ингээд хязгаарлагдаад байгаа байхгүй тий Тэгэхээр бол зөв зөв а дээрээс нь яг аль бие осны хаягуудыг группуудыг дагчих юм бол зөв мэдээллүүдээ маш хурдан болол авнаа. Тэгэхээр энийг бас цэвэрлээрэ гэдэг гоё урайлч хэлий те. За. За. Дараагийнхан сэдв рүү би шууд орчих. Тэгээд төвшөө маань төгсүүл төгсглийн мушгүй ямар вэ? Аа мушгүй мушгүй. <laughs> За. За би нэг ийм сэдвийг бас э, сөхөж гаргая юу гэдэг. 2 3 сэдвээр л толгой эргээд байна л да. Тэгээд юу ч гэсэн нэг нь нэг жоохон хүндхэн сэдвийг сөхчихий гэхээр бас хитрхи бас улс төрчих гээд хэцүү юм. Төрж төрж. Улс төрчих гэж юу? <laughs> За яг аа нэг ийм байгаад байгаа юм. Үндэсний үйлдвэрлэгч гэдэг би нэг бас нэг саяхан уншижсэн байхгүй. Аа дэлхийн нөгөө нэг одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн том том компаниуд байгаа ч гэдэг. За одоо Америкаас эхлэх юм бол одоо Microsoft, Apple ч гэдэг юм уу те Coca-Cola ч гэдэг, McDonald's ч гэдэг юм уу те. Тэдгээр бол яг үнэндээ бол анх бол ховийн хөвшил байсан. А тэрийн төр төр нь өөрөө дэмжснээр энэ өөрөө дэлхийн одоо Америкийг илтгэх нүүр царайны том компани болж хувирсан. А за Японд руу өсрөө орыг бол за мэдээж одоо Toyota байна те одоо ингээд одоо бусад компаниудыг надаар илүүлдэггүй мэдж байгаа хэрэг. За Солонгос гэдэг юм бол Samsung анх анх бол хувийн өвшил байсан. Тэгэл төр нь тэднэрт маш том бололцоо олгосноро дэмжлэг үзүүлснээр юм гисэн. А ингээ эргээгээд нөгөө Монгол руугаа ингээ орсон чинь манад бол том том одоо хувийн өвшил том мундаг компани байна. Гэхдээ тэрийг тодорхой хэмжээгээр бас тухайн тухайн цаг мөчтөө бас хурган хурган төрн дэмжтгэл байх л да. Гэхдээ яг дэлхийн хэмжээнд гарахтал дэлхийн брэнд болгохтол төр нь өөрөө яг эдгээр шигэ дэмжээд өгөх юм бол энэ маань өөрөө одоо ингээд бас манай Монголыг гоё дэлхийд харагдах том компани болох юм болоо да гэж би хувьдаа арсан байхгүй. За тэгээд одоо би өөрөө чинь ямар компани? За одоо жишээ нь би бодлоор бол төр маань ингээд MCS гэдэг компани ч юм уу эсвэл Mac ч гэдэг юм уу те. За эсвэл одоо юу гэдэг одоо өөр манай үндэсний одоо бүр ингээд тийм одоо дэлхийд гаргаж болох үс ингээд төрөөс ингээд пуш хийгээд гаргацгаар ийм компаниуд юу илээ гэдэг ингээд ихэр бас нэг хит хитгэн тоотой хитгэн компаниуд байна л та. Тэгэхээр ийм компаниудаа бид нар дэмжих юм бол бид нар бас энүүгээрээ дамжуулаа Монгол гэсэн гоё брэнд үүсгэж чадах юм байна. А хоёрдугаарт бид нар бас энүүгээрээ эргээгээд одоо тэгээд нөгөө тэр улсуудын чинь энэ нөгөө төрн дэмцсэн компаниуд нь тижээж штэ. Яг үнэндээ болвол тий. Тэгэхээр энэ тал дээр тоо хоёр маань ямар үзэл бодолтой байна вэ тий? Төр өөрөө энэ хувийн хөвшлээ пүүш хийж бүр хангалттай 100% дэмжиж эргээгээд 10 жилийн дараа ч юм уу аа ингээд тэрүүгээр өөрсдийгөө тижээлэгдэг байдаг ийм зарчим руу орыг гэвэл тоо хоёр яг тоотой ямар компаниг яаж дэмжиж болохоор байна. Одоо эн чинь л ерөөсө жижиг рүүсөө хөлбөр нь гэх юм бол одоо K-pop л шүү дээ тий. K-pop чи артистуудыг бүр хэдэн жилээр амар пуш хийж хөрөнгө оруулалт хийгээд эргээгээд нөгөө одоо артистууд нь эргээгээд K-pop-ыг тэгээд тухайн одоо улсыг дэлхийд таниулж штэ зүгээр нэг ийм л бизнесийн модель яваад байгаа байхгүй юу Тэр Австрид бас ямар компани байгааг одоо төвшөө бол мэдэн штэ надаар хэлүүлдэггүй те. Одоо Red Bull чи Австрих байгаад байгаа штэ те. Тий. Одоо маань яг нөө яг яг дэмждэг юм дэмждэг гэдгийг нь бол өстой сайн мэдэхгүй юм байна. Эдгээр одоо төр нь ямар оролцоотой байдгүй ч юм уу те. Тэрийг бол нэг сайн мэдж байгаа юм алгад байна би арай л нэг тийм хүнд юм асууч уу эсвэл тийм ойлгомжгүй юм асууч уу эсвэл хоёр юу ойлгомжтой зөвшөөрөх. Ааха. Ойлгомжтой гэх ойлгомжтой. Одоо үгээс солонгос гэл ер нь улс чинь одоо бүр жишээ болчихлоо шүү дээ тий. Тий. Тий, тэгээ араас нь ээлжи гэж нэг том байгаа. Тэгээ бүр одоо араас нь хувиндаа гараад ирсэн тий. Хувиндаа чи одоо Америкийн зах зээлд чинь бас амар хүч төрж орж ирж байгаа шүү дээ. Энэ нь бол тэгэл Honda гэдэг машин чинь бол бас их л байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд үндэсний үйлдвэрлэгчээ тэгж дэмжин ажил нь уусэл чухал л даа гэж яалтж байхгүй. Гэхдээ яг ингээд зүгээр одоо сая чамаг яг ярьж бодож илтэй ямар улсууд ингэж одоо тэр хувийн хэвшиг нь одоо ингэж бүр улс орнод хижиг хэмжээний том болчиход байна, том корпорац болчиход байна. Тэгэхээр дандаа техник технологийн юмнууд байгаа даа байхгүй тий. Apple байна, одоо энэ машин Toyota, одоо юу гэх юм том том машины үйлдвэрүүд байна. За тэгээ араас нь цахилгаан бараа. Тэгэхээр чи ерөөсөө дандаа энэ техник технологи юм байж ич одоо юу гэх юм дэлхийн батал дээр ирэлттэй гэж ярих уу? Тэр яг ингээд манай Монголын хэмжээнд тэгэхээр чи яг манай Монголын хэмжээнд техник технологийн салбарт хүсүүчж байгаа компани юу илээ те? Уг нь бол энэ Samsung Money Money 2 чинь уг нэг онд зэрэг гарч ирсэн гэдэг байгаа шүү дээ Тэгээ даанч Samsung-ийн улсын дэмжээд пүүшигээ гаргаад ирсэн. Monel гээд Монгол брэнд тухайн үед бас л яг ингээд адилхан л яг ингэсэн улсын дэмжээг учраас ингээд одоо ер нь бол нэг хитгэл юм аа л үйлдвэрлэж байгаа байхгүй. Одоо арзайтик марцитик гээл тий. Тий. Яг би ингээд э, бүр ингэж одоо тэгэл ахаад бүр шинээр эхлээд ингээд техник технологи үйлдвэрлэх юм уу ахаад бүр эхнээс нь явах болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би нэг өмнө нэг э, нэг газар ажиллаж байгаад э, Малайз руу явж исэн. За. Тэгээ Малайз руу яваад ингээд үзэхэд бол э, би нэг Next Electronics-т ажилладаг байсан байхгүй юу. Тэгээд Next Electronics-ийн нуу шугамар Малайз руу очиж өсөлт худалдаанд орно гэл тэгээд тэнд байгаа үйлдвэрлэл үйлдвэрлэл ингээд ингээд яваад эхлэв миний бизнес аялал хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээ харж байхад Малайз бол тэр чигээр одоо хит хитэн юу орж утсан. А нэг компани болохоор нэг дээлийн зүгээр нэг юм жижигхэн нэг одоо юуны тэр спүн пүний үүр гэсэн юм тиймэрхүү нэг юм ковер маягийн юм зүг үйлдвэрлэдэг заяа. За. Марангар том одоо тийм үйлдвэр байгаа даа байхгүй юу. Тэгэл ерөөсө ганц дээлийн нэг нэг жижигхэн нэг юм төмөр нэг юм үүр үүрийг л ингээ үйлдвэрлэдэг. Асар их хэмжээгээр өдөрт баг хэдэн саяар гардаг. Бөө мэд яг тэгээд том том одоо үйлдвэрийн аа одоо том брендийн үйлдвэр бас Монголд ороод ирэх юм бол бас их зүгээр юм байна да гэж би бас яг тухайд бодож байсан л да. Юу гэсэн үг вэ? Том үйлдвэрийн том брендийн нэг үйлдвэр гэсэн үг. Гэхдээ тэгэхээр чи харин наа чи нөгөө Монголынх биш болчиход байгаа байхгүй да. Хамгийн амар. Эхлээд ихтэй хардаа тий төвшөө. Эхлээд бид нар чинь бас нэг юм суралцах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Одоо ингэдэг гинэ хятад улс одоо Америк улс жишээлбэл одоо нөгөө хамгийн анхны хөгжлийн гарц нь болохоор эхлээд үйлдвэрлэгч улс байж бол одоо үйлчилгээний улс болоод хувирсан тийм ээ. Хятад бас яг энэ зарчмаар явдаг гинэ. Одоо болохоор хятад зөвхөн үйлдвэрлэгч улс. Ирээдүйд яг Америк шиг ямар ч үйлдвэр байхгүй зөвхөн үйлчилгээний улс болж хувирна гэж байна. А дараачийн үйлдвэрлэгч улс хин бэ гэхээр импл гэж байгаа хөөхгүй юу. Яг зөв хамгийн их хүн амтай цалин баг газруудыг л ингэж сонгож явдаг юм байна. Одоо хятад бол үйлдвэрлэгч байхаасаа илүүтэйгээр одоо үйлчлэл хийний тал руугаа нэлээд одоо хөгжил явагдаж байгаа гэж ярьдаг байхгүй. Хятад бол айхтар хөгжиж байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол энэ тий. Тэрний нэг илэрх нь одоо TikTok байж шүү дээ, тий. Одоо үйлчлэгээр орж байгаагийн нэг юм. Тий, одоо тий, тий. Одоо ингээл том том машин үйлдвэрлэгч одоо бүх юмуд нь ингээл гоё жигдрээ явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар эхлээд бас нэг ингэж э, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх хэмжээ хэмжээнд хүрэхж байханд бол бид нар эхлээд өөрсдөө үйлдвэрлэгч байх хэрэгтэй тийм маш их хэмжээний одоо тоогоор ч юм уу үйлдвэрлэж чаддаг байж ш дараа нь дэлхийн зах зээл гарч ирэх юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Зүг ярьж гэнэ буруу ярьж. Яг хуу наад эхлэл чинь бол яг хуу миний бодлоор шүү дээ тий. Миний бодлоор бол зөв байх л да. Гэхдээ бол нөгөө яг нөгөө өөрсдийнхөө үндэсний аж ахуйн нэгжийг бид нар дэмжиж дэлхий рүү гаргыг гэдэг энэ маань өөрөө хоёр тавигдчихад байна л та тий. Гэхдээ яг хөө өнөөдөр Монголын хөрсөн дээр харж байхад өнөөдөр KFC орж ирж байна тий. За одоо ингээд нөө дэлхийн том том брэндүүд үйлчилгээ орж ирснээр бид нэр а үйлчилгээ гэж юу вэ? Үйлчлүүлэгч гэж хийн тий. А дэлхийд стандарт хангасан үйлчилгээ гэж юу хэлдгийг гэдгийг бид нэр а яг энэ энэ одоо EMART ч гэдэг юм уу энэ энэ улсуудаас харж л байна л да. Танилцж байна бид нар. Тэгэхээр энэний дараа бид нар өөрсдөө бас а энийг чинь би бас хийж болох юм биш үү? А би бас энэ үйлчилгээг өөрийнхөө энэ хийгээд байгаа юмдаа нутагшуулж болох юм биш үү гэдэг санааг аваад яг өөрсдөө үндэсний үйлдвэрлэлийг улс нь өөрөө гоё дэмжиж өгөөд дэлхэр рүү гаргадаг байя л гэдэг юмыг би яриад байгаа байхгүй. Гэхдээ сайхан саад болохгүй байвал зүгээр юм санагдаад ирж ш. Надад зүгээр яг тэр дэмжээ цүүд болдгоо маа гэхэд ямар нэгэн байдлаар саад болохгүй л бол эн чи өөрөө нөгөө юу л юм шиг анзаарагдаад идэм бизнесийн нэг хууль ч гэдэг юм уу юу ч гэдэг юм өрсөлдөөн гэдэг юм чинь бол өөрөө үргэлжилж штэ яг үндэ төртөө төргөө тий тийм болохоор төр айхтар дэмжээд одоо гадаад олон улсад гарахад нь тусал дэмжиж чаддгүй маа гэхэд дотооддоо ямар нэгэн байдлаар саад болж бизнесийг нураахгүй байх юм бол чинь шиг нөгөө э, зах зээлийнхаа хуулиар л өөрөө цаашаа хөгжөөд явчих байх л та. Тэгвэл хэрүү гаргахын тулд улсаас нэг пүш хийх л хэрэгтэй л юм байл л те. Хэрэгтэй байх л та. Гэхдээ эхлээд энэ нөө нэг энэ зах зээл чинь дотооддоо цэцгэлж иж дэлхий рүү ч юм уу гардаг байлгүй дээ л гэж би боддөг шүү дээ. Аа дотооддоо хүлэн зөвшөөрөж дотооддоо хангаад тэр хугацаанд тэр хүртлэх хугацаанд тэр чинь өөрөө нөгөө нэг бүтээгдэхүүн сайжирж идэг те тэгээ гадагшаага судалж идэг 10 талах идэг газар хоорондоо өрсөлдөхөөр чи аль нэг нь арай илүү гоё талахтай байж таарна шүү дээ тэр чинь тэгээ технологийн дэвшил бол таарна шүү дээ тэр чинь ямар нэгэн байдлаар технологио сайжруулж идэг нөгөө юусыг ардаа орхихын тулд бас нэг арай нэг өөр маягаар хурлаа зурдаг ч гэдэг юм уу юу гэдэг чинь орц нь арай нэг өөр байдаг ч гэдэг юм уу а тийм байдалтайгаар дундаасаа шалгараад гараад ирсэн юм дэлхийд гарахад бол арай жоох өөр л байх байх л да. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг стартап эхлүүлчин гутаа тэрийг дэлхийд гаргана гэж төрдүүлээгээд үлдээгээд тэгэл нэг ахтар юу бол болохгүй байлгүй дээ. Тийм юм чинь нэг дотроо өрсөлдөөнтэй байж байгаа тэр өрсөлдөөнөөс шалгараад гараад ирсэн тэгээд цаашаа явахт нь ямар дэмжлэг үзүүлдгийг ядчил нөө гадаад руу гаргахт нь татварын хөнгөлөлт үзүүлдэг ч юм уу яадаг чи мэдэхгүй одоо ямар нэг аргууд байдэн шүү дээ. Тийм нөгөө шат дараалсан арга хэмжээнүүд авдаг ч юм уу тийм байж болох байх. Тэр ер нь дотоодд нь надад бол энэ нөгөө хувийн хөвшил гэдэг имийг л төр нөгөө нэг өөрөө оролцохгүйгээр хайчуул хэлэх зүгээр санагдаад байдаг байхгүй. Миний харж байгаагаар бол зүгээр төр юм болгонд оролцоод а яг тэр нөх хувийн хөвшил гэдэг имийг бүгднийг нь хөгжих болцоог нь хаагалах шиг харагдаад идэв юм болгон руу гараад үрээд аль нэгэн салбарт үүсэх гэхээр тэр салбарт нь аль нэгэн уус төрч байж идэг. Тийм болохоор нөгөө бусад одоо бидний үеийн залуучууд ч гэдэг юм уу шинэ үеийнхнийг тэр салбараас хөөж гаргаж идэг те дампуурулж идэг нэг тийм болохоор энэ чинь яа дотоод өөрчлөлтөө явах юм ганцаараа монопол байдлаар нөгөө бүх юмыг барих сонирхолтой ч гэдэг юм уу тийм байдгийн болов уу гэж надад ажиглагддаг штэ. Тэгэхээс биш Монгол хүн болгоо ер нь ихэнх монгол хүмүүс хуваараа юм хийх сонирхолтой шүү дээ. Өөрөө хувьдаа одоо нөгөө барын сүүл явхаар батны толгоо яв гэж ярьж байгаа л манайхан чинь бүгдээрээ л хувьдаа нэг жижиг гэж тэрх чамаагүй ажилтуулах хүсэл сонирхолтой өөрөө өөрийнхөө төлөө хөлмөрлөн гэдэг. Тэгэд яг энийг нь ингээд төр айх төр дэмжихгүй мөгөд оролцохгүй орчих юм бол энэ чинь нөгөө зах зээлийн хуулиар шууд өрсөлдөөл гэлээ шүү дээ хоорондоо. Илүү юм зарахын тулд нэгнээс илүү байх хэрэгтэй. За тэгсний дараа нэг үндэсний брэнд гэдэг юм уу юу гэдэг юм нэг тийм үндэсний бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу тийм юм гарч ирнэ гэж би бодоод идэв байхгүй доторх нөгөө нэг ширүү өрсөлдөөнөөс мундаг залуучууд зөндөө биш дээ одоо ер нь бол сайхан тэгээ сулдан хаяал нэг дэмжихгүй гай болохгүй ингээл хаяхад Монголын дотоодын чөлөө зах зээл дээрээс өчнөө гой гой бүтээгдэхүүнүүд гарч ирэх байх гэж би боддог байхгүй юу ер нь тийм тэгэхээр зүш одоо нөгөө үндэсний нөгөө нэг үйлдвэрлэж байгаа юм чи айгүй үнэтэй байна л да өчигдөрхөө хүртэл би их нартайгаа яриад байж исэн. Тэгээ яагаад үнтэй байна гэхээр аргагүй энэ чинь нөгөө түүхий идэ гадаадаас авдаг те. Тэгээд үн нь өндөр нөгөө их хэмжээгээр нь хийчихээр хултаж авах боломж нь байхгүй болохоор их хэмжээгээр хийвэл хийсэн хэмжээгээр шатчих гээд байгаа юм чи тэр хүмүүс чинь цөөхөн тоогоор гаргана. Тэгээ цөөхөн тоогоор гаргаж байгаа юм чинь яаж хямдхан байх юм бэ? Тэгээ тэрний хажуугаар манайхан ч бас нэг энэ урдаас хэрэгтэй хэрэггүй юмнууд оруулж ирээд зүгээр Монгол шошго наагаад Монголд үйлдвэрлэгээ зараад байна. Тэр чинь бас их лай болдог болов уу гэж боддоо шүү дээ би. Яг нөгөө ижил төрлийн бүтээгдэхүүнд нь Монгол хийж байгааг л ноолуур хүртэл урдаас авчирч шошго нааж зарж штэ. Тэгэл бодлоо. Монгол ноолуураараа алдаг алдгал гэдэг энэ тэгээ тэр ноолуурыг нь одоо гадагш нь жижиг томор нь хүмүүстэж байд юм уу компаниуд юм уу гаргаж зарж ийн гэд бодохоор л хэцүү л байгаа сте яг дотооддоо нөгөө ноолуурынхаа үйлдвэр нь яадаг ч байгаа одоо тэр мөрнийхээ ажилтан саад улж л байдаг байлгүй дээ урд хийц ноолуур гараад байж ивэл нэр хүнд тал бизнесийн нэр хүнд гэдэг талаасаа ч юм уу яа гин те. За тэгжил бол бодож जैन доо ер нь хувь хүнийхөө тэгж бодож जैन яг нарийн сайн нь бол хэмжээ сайн мэдэхгүй юм байна да. За. Надад зүгээр тэгжил бодогдоод идэв. За төвшөөгийн ярианаас за очроогийн ярианаас ингээ одоо ингээ бодоход надад нэг ийм гаргалгаа гэх юм уу аль эсвэл зүгээр ID гэх юм уу ийм байна. Хоёр сонсох уу? Аа за төвшөөгийн яриан дээрээс яг төр оролцохгүй байж болохгүй байх л да. Төр өөрөө энэ нөгөө нэг шудраг өрсөлдөх тэр давцангийн аягуугаа цэвэрхэн байлгачих хэвээр байна. Одоо жишээ нь тэр хятадаас ноолуур авчираад те монгол шошго наагаад байгаа нөхдүүдийг хувийн өвшил өөрөө торгуул тавьж юм уу тэрийг стоп хийлгэж чадахгүй энийг хин хийж чадахгүй гэхээр төр нь өөрөө энэ дээр хатуу анхаарал хийж тэр нөх шудраг өрсөлдөх өрсөлдөөний а дээрэс нь тэр нөөц болцоо гарах энэ давцангийн аягуугаа цэвэрлээд өгөх юм бол тэгээд гой өрсөлдүүлчих юм бол а одоо жишээ нь төрөний төвшөөгийн хэлдгээр 10 гой одоо талх үйлдвэрлэдэг компаниг дотор нь гой өрсөлдүүлээд хуулийн талаас нь ч тэр гаднаас нь нөлөөлөх талаас нь ч тэр айгүй гоё хамгаалж өгөөд нэг ядарч нэг 2 жил өрсөлдүүлээл та 10 компани хэн нь гоё талах барьж гин гэд. Тэгэл мэдээж тэнцэнэс чинь яг нэгэн цойлоо гараад ирэхээр тэрийг э, одоо дэлхий рүү пүүш хийхээр төр нь гоё цаашаага дэмжээд өчтдөг. Ард иргэдэн ч гэсэн гоё тэрийг нээлттэй хараад тэрийгэ гоё худалдан аваад хөрөнгө оруулалт хийгээд дэмжээд ингээ гарчдаг ийм гоё ийм нэг одоо процессыг явуулах юм бол бид нар дэлхий рүү гоё яг Монгол гэсэн брендийн нэг гоё үндэсний үйлдвэрлэгчтэй болох юм болоо да. А тэрнээс биш а төвшөөгийн хилээд байгаа юм нь болохоор ингээд яг тухайн хийж байгаа бизнес рүү нөөрэ төр өөрөө оролцоол те энийгээ тэгж хий гурилаа ингэж зур тиймд орооч хийгээ төр ороод эхлэх юм болвол муухай олчих байх а тэрнийхээ оронд яг хийх тэр орчин морчин гаднаас нөлөөлөх тэр юундийг л гой цэвэрлээд өгчих юм бол болох юм байна гэж хараад байгаа Тэгээ гой бүгдээрээ гой нэгдээд ингээд гой нэг үндэсний нэг гой Монгол гэсэн брендийг тэ бид нар нөгөө хөх толботой Монгол гэж орилохоос илүүтэйгээр бид нар team brandтэй дэлхийд танигдсан team brandтэй Монгол штэ гэж гой омогших team гой брендийг л ирэх оо 5 6 жилдээ гой гаргаж ирвэл гоё юм байна да гэж зүгээр гинэм миний бодол мөрөөдөх юм да ямар уу гайхалтай тий Гэхдээ ядаж э, очроогийн хилдгээр өөртөө амар лаг дэлхийн үйлдвэрлэгч болдгоо махад дэлхийн нэг том үйлдвэрлэгч брендийн те нэг жижигхэн эмийг л гоё хийж чанарын шаардлагыг нь хангах үс хийдэг гоё үйлдвэрлэгчтэй л болъё л доо те. Одоо жишээ Samsung гар утасны тэрийг манай Монгол хийдэж штэ гэхэлүүл те. Тэгэхээр хятад ороод ирнэ гэдээ айгаад бас хийхгүй л ахал та. Гэтэ ер нь бол болдог бол тэгэл гаднаас хөрөнгө оруулж гуйлг гуйж мөнгө олохынхоо оронд би бол зүгээр ингэж боддог. Үнэхээр Японоос ингээд мөнгө гуйх гээд байгаахийн оронд зүгээр л Японд хэлээл бид нар зүгээр Toyota-гийн нэг мөн дугууны шпилкийг үйлдвэрлэдэг бол энэ үйлдвэрийг бид нар бариад өгчих манай монголчууд ажиллаж чадна гэж ажлын байр бий болгоод өгчих хэрэгтэй юм шиг санагддаг байна. Тэгэхгүй тэгэл Японоос очиж хитнэ самура бонд ч гинүү, сакура бонд ч гинүү тэгж гуйжийнхаа оронд хятад хүртэл очиод тийм ээ. Одоо одоо ингээд Индонез Индонез байна, юу байна? А Индонез Индонез байгаа байхгүй. Одоо юун дээр э, а биш Вьетнам. Одоо ингээ Америкт ингээ дугуй аван заяа. Аа. Америк руу бүх оруулж ирдэг дугууныг вьетнамчууд батцсан. Дандаа made in Vietnam. Аа Тэгэд ерөөсөө бас л яг тийм л одоо бодвол тийм л улс төрийн том гэрээ хийсэн л байлгүй дээ тийм. Toyota тэр чинь тий одоо яг Toyota-гийн гой гой Toyo Moyo гэсэн дугуй байгаа л үнэтэй. Тэгээ бид эд чинь бол нэг бүтэн жилчингээ машин барьждаг болохоор за худалч нь бараг 7 8 сартаа нэг удаа цоошин дугуй салдаг байхгүй юу? хурдны зам дээр явж илэгдэл юм удаа. Тэгэл ерөөсөө за дугуй хаана нүн гэл ингээл явхаар ерөөсөө дандаа made in Vietnam гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэл би бас бодж л байсан. Ер нь ингээд яагаад одоо ингэж бонд босгоно гэж энийг ингэжийнхээ оронд зүгээр нэг 4 5 6 7 мянган хүний ажлын байртай тийм үйлдвэр яагаад босгоч болохгүй гэж тий. Япончуудаас нэрээ гуйгаад үзвэл япончууд бол үгүй ихгүй л хөө. Тэгээл та та нар тэгвэл манай Land Cruiser ч гэдэг юм одоо энэ энэ маркийн машинуудын шипилкийн хийдэг үйлдвэртэй болчих гэл. Тэгэл тэр шипилк хийж чаддаг юу вэ? Манай төмөр нь байна уу, байна, төмөр үйлдвэр нь байна уу, байна. Дахин даваач хэл хийчихэд нэг гэдэг болохгүй юм л Би одоо улс төрд гарч ирэх юм бичих гэдэг. Гэхдээ харин одоо энгийн мөхс бид нар л энийг ингээ олоод үгүй ингээл нэг 7000 ажлын байр ингээл нэг 8000 ажлын байр гаргачих юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг дээр байгаа нөхдүүд маань энийг юус олж харахгүй эсвэл бидрээс илүү цаатахыг хараад идэх юм болоо да эсвэл би одоо бүр гайхаад ах юм. Тэгээд нөгөөтх нь юусоо хөрсөн дээр байхгүй хамгийн инээдтэй юм шүү дээ. Нэг 11 12 онд 13 онд чинь би яг замын үед 92-ын голд ажилладаг байсан баггүй юу? За. Тэгээд 90-ээс замын үдээс 90 гарах болгон дандаа нэг юм 5 он төлдөг байсан баггүй юу? Замын юу гэдэг. Ахаа. 69-аар гарч ихад тэгэл ингээд би нөгөө хятадууд мэтуудтай энэ одоо юун 5 он ингээд хураагаад димэд хэрэг гэсэн чинь а энэ 5 оныг хурааж байгаа замын үеийн замыг барьж хөрч өгөх гэж автдаг юм. 90-чүүд тэг төд удалгүй тэр замыг бариад бүр ингээд замын үдний хотын төв хүртэл ингээд гिचдэгтэй 2013 биш бүр өмнө байсан санагдчихэв. Тэгээ барид өгцөн шүү дээ тэр хужаанар. Тэг яагаад ингээд дарга нар яагаад ингээд Монгол тал ингээд хураагаад ингээд өөрсдийнх нь замын үднийх нь замыг хийж чадсан гэсэн чинь монголчууд нь ингээд идээд идэг юм аа Монгол дарганд. Энд чинь дарга нь ерөөсөө 4 4 жилийн настай учраас одоо угаасаа намын хариалт өгдөө шүү дээ манайхан чи тэгэл ардын нам алсын нам гэж жоохон байж буулгаад өгч учраас дөрвөн жилийнхэн дотор юм идхийг бодоод ерөөс юу яадаг Тэгээ ирээний хужаанар чинь тэр 5 он мань идэс сургаан гутлаа замын өдөг хотын төв хүртэл нь тийм зам барьж өгчээсэн шүү дээ. Бас ичгүүртэй байгаа цаас. Тэгэхээр юун тэр том тэр Toyota-гийн шипилкний үйлдвэр юун тэр дугууны үйлдвэр орж ирэх тийм үст. Энд дэр чинь одоо гарууч алдсан шүү дээ. Би хөө эзэмшин мэдгэр нэг. Хамгийн гол нь сэтгэл байна да. Сэтгэл байх. За за энийг ингээд цаашаа ярихаар ингээд хурган нервтчих гээд идэгин тий. Одоо энэ карантины үед нервтэж стресстэд одоо дархлаагаа унгаагаад яах тий. Тэгээ энэ дээр бас унжаагаад тэр нэмж унгаагаад яах вэ? Тий. <laughs> Тэгээ энэ дээр одоо аа бас мэрэгэн сонсогч нар маань бас өөрсдийнхөө гоё айдинуудыг тий санаануудаа гоё комент хэсэгт үлдээгээрээ. Энд чинээс бас нөгөө сонсдог хийдэг бидрийг төлөөлөд хийнэ энэ улсыг ч өстө хөгжүүлээд өгнө гэдэг биднээ санал аваад гарсан нөхдүүд бас хурхан ч гэсэн бас санаа авагдээ хөөрхий те. Тэгээ бас сайхан санаагаа уралдуулаарай гэж хэлмээр байна. За ингээд одоо төгсгөлийн маань одоо төгшөө маань нэг сайхан мушкад нэг дуусхул ямар вдэ? За тэгээд сая 3 4 хоногийн өмнө нөө хизээ байна би нөө очроо инстаграм дээр нэг гоё дуулаад тавьсан байсан гитартаа тий. Харж исэн чи очроо айгүй гоё гитар тоглолт юм билээ шүү дээ тий. Тий байлээ. Ажилтан ажилтан. Оо юу гэсэн үг өгшин чи гоё гитар тоглоол айгүй айтайхан гоё дуулж молол тэрийг сонсно одоо айгүй гоё санагдсан шүү дээ. Би баг өөжгийн өөжгийн ахаас илүү дардгийн болоо да гэж харсан шүү дээ. Яшаа. Заалай. Тэгээ би тэрийг харчаа бодож ирсэн. Хүн болгонд ингээл нөө олон хүнд ингээл ил болгоогүй тийм нэг нууцх нь нууцхаа авиасд байт юм байна л да. Би бол одоо очроо гитар тарддаг гэж өстой мэдээгүй бодож тийм юм ууч бодож исэнгүү. Тэгээд тэгсэн чинь харсан чинь айгүй гоё гитар дараад айгүй гоё дуулж муулаад яг нөө нэг миний яг өөрөө мэддэг юмор бол тийм гарууч охтуудыг амар уяраад өгөхгүй. Манай их сургуулийн ангийн нэг тийм залуу байсан. Одоо байгаа л да. Тэгэл бүгдээрээ цуг сууж мууж байгаа л ингээл янгууд л мань зэн нь бол яриагаар уураач гал үзээд энэ манай зайлаг гитар авдрэ гэж байгаа л гитара тоглоол дуулал эхлэхээр тойроо сууж штэ огтуд ч аа тэгээ нөгөө бусад яриа мараа хүний тэр мэр бол бариад байхгүй штэ өгшө ямар ч юуг солиороод нэмэр байхгүй чи яагаад хатгатай цаашаа анцлаад байх Тэгэхээр эн чинь хүний нэг хоёр сурсан юм байна л да. Тэгэхээр одоо миний асуух гэдэг юм болохоор та хоёрт мань өөр ингээд бас нөгөө яг хүмүүс мэдхгүй ч юм олон нийтэд ил болоогүй тийм нэг гоё нууцхан авиас байвал тэр талаараа нэг гоё юу байгаа ч нэг хөөрхөн халаач хүмүүстэй нэг сонирхуулаач нэг бяцхан бяцхан нууцхан авиасаа нэг Очлог энэ төр гитар тоглоод дуулдаг бол надад амар гоё санагдсан. Бид аль бодож ирсэн энэ хэрвээ нийлээ эртнээс гитар тоглож тоглож сурсан болвол бас л охтуудыг уярааж ил явсан юм байна даа л гэж бодож илээ. Гэвч сурч ирсэн маа. Уярааж чадаагүй ч нэг 2 3 хаа. Сүүч нэг охтууд Тэр та гой тоглож уус бэ? Гой тоглож ил, гой тоглож ил. Чи үлдсэн мэт төв шүү. Үлдсэн үз. Үгүй тэр хурууны байрал тэдэр бол бүр чин сэтгэлээсээ яваад байгаа байхгүй. Бүр тийм дуулж байгаа муулж байгаа бүр сэтгэлийнхаа гүнээс те. Тий бүр цаанаас байгаа байхгүй зүрхнээсээ дуулаад байгаа байхгүй. Тий. Аних үед нь үдээ гоё анжилаа штэ. Яг андаг үе дээр нь л анжилаа штэ. Голгоо молгоогоо хөдөлгөөл тэр нэрээ бас гоё дуулж илээ. Нэг ээжийн тухай дуулж илөө, юуны тухай дуулж илээ. Ээж ээж. Тий. Тий. Ойштой тийм юм тэгэл өгшө хажууд октод моктод суулсан болвол очроо упаа гэж налаал авна шүү дээ өгшө. <laughs> За миний та одоо юм бодоод явах вэ зүгээр ээжээгээ боддог аль ингээл тэгээ алаа ичихгүй шүү. Тэн нэр гоё юм байлээ. Би очроотой нэг уулзаад нэрээ гоё тэгээ дуулж муу зуул гоё юм байна. Би бас ингээ хүн гитар тоглоод нөө яг ингээ хажууд хөгжим тоглоод дуусгаар ч бас гоё байдаг шүү дээ. Тий. Гоё хөглөгдөж чадахгүй гэсэн гоё дуул чадахгүй гэсэн ингээ дагаад нөгөө нэг гитарных нь аянд нь ингээл аялаад сууж байхаар над бол айгүй гоё санагтаад байдаг шүү дээ. Нэг юм сэтгэл хөдлөлт идэг гэдэг юм уу юу тий. Яг нөө хажуудлаас нь ингээд өөр хөгжимтэй болвол үзэж байгаагүй л тэ зүгээр гитар тоглож байгаа хүний хажууд нөгөө нэг ингээ дагаад дуулж муулаад би бол их амар дуртай нэг тийм ээж мэжийн тухай нутаг мутгийн тухай аа маавын тухай дуугүй чинь тэгэл нэг эвлэггээ гоё ингээд дуулаа сууж очиж зүгээр өгдөг штэ. Аа. Тэний баг зэрэг халамцуу. <laughs> Баг зэрэг халамцуу. Өвнэн навши корона байгааг бол энэ зүүн буруулаад чинь бас аа. Тийш штэ. Голын ирэг дээр корона уусан шгэ нэг гитар тоглосон шгэ. Аа. Подкаст подкаст хийсэн шгэ сууж ингээд ярьсан гэдэг тийм. Тэш дуулан дээр сайхан дуулж хуурдаад нэг махцах шарж идээд аа. Хэвээ алаа их байсан юм даа болно. Зүгээрээ сайхан цаг удахгүй ирнэ штэ. Ямар э, авиасан гэнэ нууцаас. Надад уу. За нууц авиас гэх юм бол одоо Зорж муртай биш үү? Жохон зураг зурах авьяас байгаа гэх юм уу? Саяхан нэг э, төлгөөнөө битээр нэг тийм зургийн тийм бүтэн сайнны сургалтанд очисон. Одоо бүтэн сайн болгон болдог хидхэн хүний юм сургалт. Тэгээд тэнд эхлээд нөгөө нэг зурах тийм хичээл ороод тэгээд зураг зурдаг юм байна. Тэгээд тэгээ хүмүүс чинь ингээд зурга зурж байгаа байхгүй. Тэгээд би бол тэрд нь хүмүүс нэг зураг зурж байгаа гэсэн би чинь дөрвөн зураг зураа илчиж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө багш нь ингээд надаас <laughs> Натаас асуугаад та өмнө зурдаг байсан юм уу гэд. Тэгээ би нэг багтаа нэг жоохон нэг тийм нөгөө зураг оролтдаг. Гэхдээ тэр зурагчийн өөрөө их доторх олон янз байдаг юм билээ те. Тэгээд юмыг ингээ бүр яг гой зурдаг. А нэг бол өөрийнхөө дотоод сэтгэлээсээ гаргаж одоо те. Одоо дотоод сэтгэлээсээ одоо жишээ нь а одоо нэг аяг байх юм бол аягийг би ингэж бас харж аяг гэхдээ харахаар аяг А гэхдээ тэр хүний өнцгөөс бол шал өөр төрлөөр аяг болдог ч юм уу тий. Би нэг тэгж зурах их дуртай. Тэрнээс яг аягыг аяг чигээр нь зурах биш. Арай жоохон өөр өөр тийм ээ. Тий. Гэхдээ яг харахаар аягал байгаад идэг. Гэхдээ нэрээ бас аяг бас нэг юм байж болох юм байж тэ ч гэдэг ч юм уу тий. Нэг тийм одоо креатив гэх юм уу да. Тиймэрхүү талаас нь зурах жоохон авангард гэж <laughs> хэлсэн юм авангард гэж болно бас. Тэ бас контемпорари гэж бас хэлж болно. Контемпорари гэдэг ч юм уу тийм нэг э, юугаараа Facebook дээр ч юм уу инстаграм дээр ч юм уу нэрээ нэг тийм гой зурсан зураг мөрөөр хүмүүс сонирхуулаач гэх юм бас гоё юм шүү. Аа тэгээд зарим нь тэгээд итгэж мэтгэдэггүй наваг зурсан итэр гэхээр тэгээд ямар амаа тийм итгэхгүй л итгэхгүй л амар зурдаг байх юм байна тийм. <laughs> гайхалтай зурдаг болоод явчлаа харин болоод байсан. Дэлгөөнөө хүртэл аваа хараад пүүх гэл гисэн шүү дээ тэгээд. Тэр чи амар одоо дагнаар зураг хаач ирэхгүй тэгвэл тэгэл яах вэ? Очроо өөр нэг гоё нууц авьяасаа хуваалцаач гүшээ өөр гитар тоглохоос өөр гоё авьяас байна одоо хүмүүс таниулаа зураг зураг гоё дардсан шүү дээ очроо чи. За тэр ч бол яг хүмүүс нөө юунаас нь харж байгаа болохоо одоо Сорогийн Facebook-аас гээд юунаас нь ч гэдэг юм одоо. Аа. Гэхдээ яг тийм одоо нэг нууц авьяас ч гэж байхгүй. Ингээл өөрөө нэг сим симхээ ингээд оролтчоол идэг. Тэгээд хүнд нэ харуулдгүй ч юм уу, харуулах завдал болдгүй, өөрөө анзаардгүй ч юм уу нэг тийм байна уу гэж. Байхгүй. Би чинь фильтр хийх гэж үзсэн удаан болсон. Тэгээд Тэгээ юм уу байх баха. Одоо бүгднийг гацсан. А бүгдийг гацсан. Бүгд нь бүгд багтаа байна. Тэгээ ер нь бол гоё чаддаг юмтэй болоё гэж багасаа л их боддог байсан. Тэгээд урдны дугаар дээр ч гэсэн ярьдаг байсан шүү дээ. 10 жил байхад ээж аваас явахгүй дг байсан. Боксинг дууланд явмаараа нэгжихгүй дг байсан хүүхдийн ордонд явмаар байна гэхгүй гэдэг байсан. Тэгэл тухайд чинь тэгэл ээж аав ажиллахгүй л болохгүй, мөнгөтэй л болохгүй те. Тэгээс ам амьдрал авч явахгүй бол болохгүй бол тийм үед одоо ер нь манайд чинь төрсэн юм шиг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ авах те тэгэл нэг гиз цатглан өмсөх өмсөх хуцтай тэгэл нэг дулаахан байранд Эвгүй найзуудтайгаа өдөр чинь шинж ингээл лаа зөвшөөрлөө сургуулийнхын тэр яваар гээд явдаг байсан. Одоо найзуудтайгаа яриа суухад үртэл ягддаг. Яг миний дэнд донд ингээд нэг юм чаддаг хүн ерөөсөө байхгүй. Чаддаг юмтай хүн ерөөсөө байхгүй тий. Тэгээд дуул ядуулж чадахгүй, гитар тоглоё, гитар тоглож чадахгүй, бокс тоглоё, э, бокс тоглож чадахгүй. Тэгээд төгөлдөр өөр бас цагс гад шийдэн дээр ингээл сакс мэдээлэл мэдээлэл тэгэл ингээд яг нэг юм чаддаг юм байна да тэгэж Тэгэхээр одоо бол үр хөвгтэл чаддаг юмтай болж хөдөлөл одоо байда. Илүү сайн гитар болдог, илүү сайн урдаг бол бүгд цаг бол тэгээд бүгд ингэж та яг хийх тууштай бодож байгаа шүү дээ. За. Манайс уугийнхан бас нэрээ тийм байсан байж магадгүй шүү. Чаддаг юм байхгүй, чадахгүй юм байхгүй. Тэгэл юм юм руу өсчээл нэг жоохон жоохон захтай тий. Нэг бүтэн чадахгүй маа гэхэд ер нь мэдээд идэг, яаж явдгийг мэдээд идэг нэг тиймэрхүү л байдаг байсан байж магадгүй шүү тий. Одоо ингээ бодоод исэн чи ер нь яг нэг имийг бүр ингээ perfect бүр мэрэгжлийн хэмжээнд сурцсан ч гэдэг юм уу чаддаг улсууд чинь нэг юм юм руу өсчээд идэх нь айгүй баг юм биш үү тий магадгүй бах магадгүй бах тий зүгээр нэгээл хийжээ би гээл а одоо ингээд юм юм руу нөгөө тэр юмдаа л дуртай тий тий а тэнгуү чи нөгөө яг яг чи юу чадах уу гэд яг ингээд асуухаар яг тэрийгэ бүр нэг про хэмжээд хийж чаддгүй улсууд ч л ингээд юм юм руу үсчээл мэддэг ч юм шиг царайлал ингээд ажил алаад идэх юм шүү. Одоо ингээд бодоод тах. Одоо үнэн бахаа өгш. Одоо яг тэдрээ чи нэг нь бий байл гэх юм ярил байна да одоо. Багаасаа нөгөө нэг тэгэл нэг э, бөмбөг хөөгөөл сагс тоглоол энэ тэндгүү сагс тоглоол явдаг бол гудамж нь таасайгу заал аваад одоо тэгээд ойлгохтой сагс тоглож байгаа юм алга байхгүй. Бүр нойж штэ тэгээд Тэгээс чи 10 жилд бол нөгөө галтаас юм нөгөө булд руу олцсон бөмбөг энэ тэнд сүнглээ тэгэл удамч шороотоос босгоод тэгэл сагс тоглоод явдаг л өстэй. Аа. Одоо сагс тоглосон цаг хугацаанд хідж болсон өчнөөл тоглосон тэгээд нэг олигтой өндөр болсон ч юм алга. <laughs> Олигтой тоглоод нэг шалаад байсан ч юм алга. Аа. Болболын секцэнд хүртэл явж исэн одоо тэгээд нэг болбол оч тоглож байгаа юм алга. Аа Өгч нь бол э, дугуулны секцэнд явж ил байлаа. Тэгэл э, дуртай гэж янз бүрийн зөндөөл хийж илээ. Одоо тэгэл яг ер нь бодоодохоор бас нэг амар төгс мундаг чадаал би бол энийг нэрэ мэднэ гэж нэг яг хичээр мөндөө бол алгалах штэ гэдэг. Аа. За өгш наашаа сунаатах чинь чанд би тайлбарлаад өгье гэж нэг хүн хэлчихээр нэр алга байна шүү. Аа. Гэтэ бол зохиол бичих тал дээр бол маа төвшөө ол нэр гаргууд сайн шүү нэр. Би бол тэн дээр үнэлсэн шүү тэр. Аа тэр одоо бас хэцүү хэцүү гэж байна. Нэг тийм яг нөгөө юуг нь зүгээр нөгөө нэг юугаараа л сонирхлоороо л бичээд явдаг болохоор нөгөө яг ном мом юм хүмүүс мэдхгүй тэгээд яг өөрийнхөө нөгөө хаана яваад ийн гэдгийг бас мэдхгүй л байгаад идэг штэ. Аа. Тэг яг олигтой юм бичээд байна уу, олиг муудахан байгаад байна уу гэдгийг бас мэдхгүй л яваад идэг. Аа. Гэхдээ би ингэж бодд юм аа мэрэгжлийн зохиолч гэхээрээ те аа за мэдээж одоо хүний харж байгаагүй өнцгийг уран яруу сайхан үгээр бичиж сайхан дүрсэлснээр энэ өөрөө мэрэгжлих болдг юм уу? Яг мэрэгжлийн зохиолч гэхээр одоо яг яг ямар шалгуураар яг юу болдгийг гэдэг айгүй тодорхойгүй надад санагцал та. Сургуулаа за мэдээж төгсчлөө. Тэгт сургууль төгсөөгүй мөртлөө бүр байглаасаа тэр гоё дүрслэлийг, тэр гоё санаануудыг, тэр гоё үгээр, тэр уран яруу үгээрч гэдэг юм уу? Эсвэл уран гоёэр санаагч гэдэг юм уу? Энгийн гоё үгүүдээрч гэдэг юм уу? Ингээд гаргаад ирцэн улс зөндөл итж тээ. Тэр яг Тий, тэгэхээр яг мэрэгжлих гэхээр яг юугаараа мэрэгжлих болоод идэх юм. Би өөр тэрийг л гайхаад идэх юм ном момын үзсэд ногоотой шүлийн уусан хүмүүс байд юм болов. Гэхдээ тэгсэн мөртлөө номын үзэд ногоотой шүлийн уугаагүй улсуудаасаа мяа бичээд байгаа улсууд бас байна мэрэгжлэх гээд байгаа мөртлөө. Бас магадгүй дээ. Хүний өвгөгдөл байдаг бах та тий нэрээ. Тий. Нөө номондоо их сайн мөртлөөсөө яг бичдэг дээрээ гаццсан матцсан л байдгийн болов айгуул. Ном нөгөө дүрм журм юм хүмүүс их сайн мэддэг одоо ийм бүтцтэй байна, эхлэл байна, өрнөл байна, төгсгөл байна гэдэг юм уу. Тэр юмаа сайн мэдээд идэг мөртлөөс өөрөө бас бичиж чаддгүй энэ төр нэг тийм хүмүүс онцлог өдр байдаг гэж магадгүй те. Аа. Одоо би мэдхгүй мөртлөөс бичгээрээ халаад идэх гарч ирсэн байдаг юм. Цаг хугацааны цаг хугацааны юм байдаг болов одоо тэгээ бичээ. Ер нь бол бас сайжраад юм шиг байгаа шүү. Би бас тэгж бодоод идэх штэ. Ганцхан нөгөө бичиж мичгч гихгүй ямар ч ажлыг хийж байгаа нөгөө баян хийгээл юу төршлөх суугаад улам сайжраад өөрөө өөрөөсөө суралцаад идэг бах тий. Эсвэл бусдаас ч юм уу. Аа. Тэгээ мужаан байлаа ч гэсэн эхлээд нэг сандал эвлүүлчин тэгэл нөгөө сандал нь хэрэглээнийхээ явцад мэдэгдэн штэ. За энийг одоо ингэж хийвэл бас цэвэрхэн харагдах юм байна. Ийшээ нь ингэж болмоор юм байна гэх. Тэгэл нэг хоёр дахь хийсэн, гурав дахь хийсэн гэж 10 дахь хийсэн сандал нь үнэн тасархаа тэгэл тэр сандлын мастер бол дуусаа штэ. Аа. Аа. Наач сандлыг бол гаргахгүйгээл ганцхан сандл идэг гар байхад бас тий. Аа. Тий шүү дээ. Одоо энэ зохиол дээр зүгээр миний ажиглж харсан юм юу вэ гэхээр одоо энэ шүлэг өчөж байгаа улсууд ингээ харахаар өмнө нь бол ингээд гой үгээрч гэдэг юм уу? Яг онсон гой үгээр гой ID гаргаж ирсэн, гой санааг дэвшүүлсэн ийм шүлэгнүүд бол бэст байсан болоо да гэж хараад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи одоо энэ нөгөө хипхопуудын ч гэдэг юм уу эдгэр чинь бас яруу найрагчд шүү дээ. Тэ? Тэр сүүлийг холбож байгаа, тэр толгойг холбож байгаа. Тэгтэл тэдний энэ нөгөө зүгээр энгийн үгсүүдээр өнөөдөр бидний өдөр тутмын хэрэгэлдэг тэр энгийн үгсээр тэр гоё утга санаануудыг үгүй нээрээ тийштэй. Үгүй нэр ямар гоё оноо хэлчихэвэ гэж хэлэхүйс тэр гоё утга санаануудыг гаргаж ирж байгаа нь өөрөө бас мундаг байгаад байгаа юм болов уу гэж би хартыг. Аа. Тий. Тэгэхээр эдрийг чинь бас ингээд нөгөө мэрэгжлийн нөгөө зохиолчд, шүлэг зохиолч, шүлэг тэрэлдэг улсууд гэж биш гэж хэлж болохгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Дууны үг бичээд байгаа энэ хипхоп дууны үгүүдийг мөр мөр холбож бичээд байгаа улсууд чинь Гой гой дууны үгнүүд байдаг шүү те. Тий, маш гоё энгийн үгээр ямар гоё утга санаануудыг гаргаж, үйл явдлуудыг гаргаж хэлсэн юм бэ бүр. Тийм гоё гоё юмнууд байдаг ш залуучуудын тэр гоё гоё дууны үгнүүд. За за дуус дуус болчих жоо шүү. Байна уу? За дуусгах уу хөө? Байна байна байна. За чиний гоё сэтгэлийнхөө үгийг хэлээ тэгээ дуусгая өгшөө. Чиний гоё дуусгаач. Энэ хотоос сүлжээ таслаа танаар сэтгэлийн үг очиж чадахгүй байна. <laughs> За за за. За за тэгвэл ингээд дуусгая да. Тэгээд дараагийн ирчүүд ийхүү ярьсан байдгаар уулзъя. Аа магадгүй дараагийн одоо сэдвэр та гурав нэг энэ сэдвэр яриач энэ сэдвийг нэг хөндөөч гэдэг юм уу өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бас бид гурав руу явуулж болно. Тэгээ бид нар бас өмнө сөхөөгүй ч гэдэг юм уу эсвэл огтоос ярьж байгаагүй тийм гоё чухал сэдв байх юм бол бид гурав руу явуулаарай. За тэгээ та бүхэн энэ үрт сонссон та бүхэнд баярлалаа. За баяртай.